igbo m igbo ekene m unu ee igbo ndị ọma na-ege ntị ee daalụ nụrie nne ndị be anyị ekwuru m si na ọya na-adịla anyị na mma mana eke mana oye mana afọ mana nkwọ ee ofu onye unu maara amalụ ka na-ekwu ugochara chanoma mbara na oyi ọmụmụ na ọ bụrụ anyị ee o nwere ife na-emenụ awọ ji wee na-ebe nwee ede ji wee na-ebe nwee agwara m unu si unu na awọ anaghị agba ose ife na nkịtị maka na o nwezi ife na-achụ ya onwe ife ọ na-achụ ee o nwere mkpesa n'elu m ntị kamgbe ya bụ mkpesa na-abịa nwesị ka ntị ike n'ihe ọnụ tata n'igbo ka nnọọ wee na etinye ya bụ okwu ọnụ ya bụ mkpesa bụ na ọtụtụ ụmụ nwaanyị nọ na di na-ejezi echichi na-eje ọdịda n'aka ụmụ agbọghọ na-ekere ọnụ di na-ekwu sira va wee jiri maka ya na-eje ọgụ ụfọdụ na-ejeche mana shoprite ụfọdụ na striti ndị mmadụ na-emere m mkpesa nya bụ ife na-agba nkịtị mana asị na agba nkịtị gba nkịtị mmadụ agbala iri enye sị ka m tiele ụmụ nwaanyị ọnụ na ya bụ mkpesa fa na-ekpesa na olukwanụ m ntị na ọ bụrụ na m gbalụ nkịtị ya ka m ji wee sị ka m tilufe ọnụ taa ee ife dị ka mkpụrụ ụbọchị ịtọ gara aga ka a kpọrọ m ka m gbuo ọkụ kedu ife na-ese okwu a na nwaanyị rapụlụ bie bụ ụlọ ya na di ebi wee jebe iti nwatakịrị nwa agbọghọ echichi wee davie ọdịda nyaralia die n'etiti ezi ụwa na-aga o wee bụ na ife na-adịrị ya n'iru wee na-echi ya echichi abụ n'etiti ezi ụwa wee gbakọta wee tie ha ọnụ maka na ibute nke gị n'ezi awụchala gị ntị wee wee ma kedu na-eme kedu ibe na-ese ọnịkunu ji wee sị gbuo nwa wee na-ekpe nwatakịrị nwa agbọghọ rali bie nwatakịrị nwa agbọghọ wee kwa nkịtị nwaanyị wee kwulide wee kwukpuo ebe niile o ji nwatakịrị nwa agbọghọ wee sị ya na ọ ya anara ka ọ jee wụọ arụ tupu ọ wee bịa ngụ okwu nya na aka na ọ na-atụ ya n'iru nya na ekele abụ ya anya ka ọ bụrụ ka ọ bụ satịtị nwanne m ndị bịali nke ikpe ike wee gụba kedu ibe ihe nkezi ma onye akọla ọnụ dị ka ọnụ akọlịa ụmụ nwanyị na-enyenu n'onwe unu aka tupu nwoke abịa n'ụba gị o nwere ife ọfụ wee bịa n'ụba gị mgbe a gị na ya na-eme enyi ọ kpọọ gị na foonu si gị na ya na-abịa be gị bụra na ị na-evichara ụnụ ịtụtụrụ mmiri vicheridebe gị mbọsị ahụ viche ma enu gbamgbam bụra na ị mara ewu ite i jee kpọọ ọkwụ gị nwaanyị si ya diko nye bịa ka o sielu gị ibe dị nkili na ọ nwekwana ka o si wee dị kamịa ka ị chọọla ya transpọt maka na enyi gị nwoke na-abịa ka ị wee dị nkwadobe kedu ife iji emezi ife niile a mgbe ọ na-abịa gị na ya na-eme enyi ị na-awụ arụ mgbole ịtọ n'ụbọchị iwukpuo arụ ịgba pefum iyili bọnshọt ọ ya mma ọ bịa nwoke masị yes nọ ife ya chọrọ nwoke atabazi ahụ takpuo ahụ gụwa ego jegbuo ndị bụ na aka duziele gị n'alụ ebula ezi na bie ịlarụzie na bie ije ebichepụtara ọzọ ụlọ na ị na-ebicha ma ogbe abụọ ya apịabeghị na-asị ya bebi pliz chelugodo ka m ficha na tabugbo saịda ka ị ficha na tabugbo mgbe niile uwe na bie na ọ kwụrọzi gị mficha isi agbana n'ezi mgbe abụ gị na ya na-eme enyi ọ kelịta abịa idozicha bedị gị gbaa anya pefum. pefum ọ na-agụwa n'ahịa ohu ọ nọwụrụ gị anọ ka ị na-enwere ego pefum ị nara ego lefresh idozicha bed gị ịvụrụ ego pefum ịgbara ịgbanye ya frecha nwoke m nata di ebie ka ọ nwee na ọ lalụ gburu ụla mma nwee ezigbo isi unu na-eme ife dị unu ji agba n'ilu a ụmụ nwanyị nọ na di unu na-ebute etie ụmụ nwoke anyị mana nwoke niile nwere ebe nke o zuru mana ụfọdụ ụmụ nwoke abụrụ na ba na-agbakazi n'ezi n'ọnwa maka ụdị unu ji wee debe ụlọ unu kaba jiri ala nna lute n'ụlọ ị na-ele ogili na-abịa onye tiere n'isi na be gị kpam mara ụmụ gị niile ebe niile ọ na-esi ogili ogili ọngị letewela ogili ọngị eriala nla ogili nya na ilekpuo ogili n'ahịa na ị nwere ike ị nara ilusi enwelu ncha wuo arụ gị chọọ beli pefum ọ nwechara ma ndị 500 ndị awụsa na-elecha ndị 300 welụ piano na-arụ nwaanyị m nwoke mmadụ bịara gị nso nụ ezigbo isi ọ wee nụ. ọ mgbe ilekpula ogili n'ahịa nata na-esi ogili ogili nwoke m ruo gị nso sị gị nwaanyị jiri ekele ego nwa ka m chọọ iwu na esi na ya nwere ebe ya na-eje ọ nwekwa ebe ọ na-eje ofu mkpụrụ mmadụ akpọkwa ya miti ọlịlị ka ọ na maka na ọ pụrụ ọlịlị ahụ olusi ọlarị narị 5000 a maka họteelụ ava dị anyị agbalịla ya fresh kedu ihe mmezili na ihe yere eme ya na mpe gị ọ bụrụ gị na-emaka na ị na-adị ọcha na mgbe gị ha e, ịdụ ọbọn shọt dị oke ọ wee nụba gị anụba iwe atụna na mmasị abada etu niile si na nwoke gị na adị gị a na-agbaka na ezi sirapia na ọdụrụ romantik obuloko eziokwu gị ọ bụ di gị ma ọ bụ gị inyochakwala onwe gị enyocha ụmụ nwaanyị asị gị ee na nwere ife ihe eme nwoke anyị ma na nwere ife ihe eme nwoke emetie mana meduwo nke gị nke iji wee bụrụ mmadụ rapụzialịa nke ọzọ ụfọdụ n'ime na a na-enyerela onwe na-akacha chachacha onye abụ na-ele azụ ndụ n'ime ahịa nke na ya wee bakọọ keke iji enyere asọ mmiri wee lituo maka na onye na-esi gị azụ ndụ azụ ndụ agwalịgo na onye lebe azụ ndụ na-esi azụ ndụ kedu agwara gị na onye na-ele azụ ndụ a na-adịrị ọcha wụpụ arụ akpa arụ gị nwere arụ mmiri na ncha wụpụ akpa arụ gị ị dị ka nwaanyị si adị ime ọbụ ịmalị nọ na gị yiri shotgan ọdịdị gị mma asịrị gị yiri ejere n'ama mgbe na ị nọli ya n'ime ụlọ kedu ibe ihe ejiro ya achọ shotgan a bụ chọọ pefum gbaa ọ batakana nete ga anya wee bụzie na era adịga na agbaka n'ezi evi ya na oyi echenji na ọ bụrụzi everyday ọ bụrụ ọ na-ejebu 10 times in a evi ya ọ reduce otu 5 ọnya bụ na ị na-eme gị progres na be gị nya bụ na di gị na ibe ị na-eme na aga n'iru na ị na-achịkọta nwa ezinụlọ gị na ọ bụrụ kwa izu kwa izu ịmala ovu abada e na-ekwu ọ dịka nna ekwu nna amalị gị atụ na ọ nwere nebọ m na ya na-abụbi mgbe gara aga ọ wee bụrụ mgbe ọbụla di ya na-eti ebe di etikpuo ya ire ahụ nne nnata ọlụ mvụ iru ya si egwe nwaanyị kedu ibe mezili gị n'iru ọsị m chaa na ọ nwerọkwa ya na ọjọọsị hmm, na ya merụrụ arụ nsị edichọ na ka eze ụdị arụ ị na-emelu si ka nsogbu adịrọ ndo ngwekwa ọgwụ sị m eh. ama m na ọnwa ife na-eme owelu ofu mgbọsị na ejewa m ọlụ okwe dị na m n'ime ụlọ ife nwa na-ada ya wu ya wu i go kill you today i ibe nna nwee nsị kedu ibe na-eme ibe nke ntị onu akwa nwaanyị na adị ma ike gwụrụ m nsị ka m na okwu di na nwunye na na-etinyere ọnụ ịma na m ọnụ nsị ka mgba nkịtị ibe na-erie nne nwenyitewesị ya biko etizikene maka onye nwe ọkpụkpụ ọkwadị nwaanyị ka ọ bụ nwoke wee sị m ka na anyị maji na-eri nyaji nụwa onye nwa m jụọ m na ọ na-enyere ya ego na ya na-enye ya ego o ji esi ibe n'ụlọ ọnwa makwa mbọ si na mkpụrụ ụmụazị na-abụ ụwa ọ mụtara ekwere nnede anya mgbe ya ka na ntị bụsa anya na-eneba na ọsị mụ na ekele nwoke nwere iwe butere m ite obelebata si mụ na ekele obe ọ na-eme ya bụ obe nnọọ ike kwụrụ ụtọ gụ ọsị m na ire enwe bụ ọgbọnọ ma mụ na-ere ọgbọnọ nọ saịdị mmanụ dị ebe krefish dị ebe ọsị dị saịdị ọ bụ na ka nwaanyị ji ete obe nọọ ibe ka o ji bụ na ọ na-etere ọlụ mmụ ya ọba ọzọ nọọsụ ọba ọgbọrọ na ọba ọkwụ ọ wee jụọ m sị m ọsọ ọba ọgbọrọ na ọba ọkwụrụ bụ ọba na-ete ete kedu ibe emela ọba ede kedu ibe emela egusi kedu ibe emela vejitabụl kedu ibe emela nsala wee si ya nya nwokele nwayọọ na obudi ọkụ ka akpa akpa ọsọ m na ibe nwa bụrụ ibe obudi ọkụ na ọ na-aga nya ọ bụrụ na ọ bụrụ na onye nwa na-ededolie mmụ ya na-aba anya nya dunegi ya na ọka na were ya nwere ọ na-eme na bi nke na-ekwu owe a nwoke si m na anya na kọrịdọ nyo ọsị m ahụmvụl eh, wọshin meshin nsị a eh. ọsị m na akwa anị mvụl juru na kọrịdọ bụ akwa dị it eh. na nya na nwunye ya bi na three rooms and palo ma ọ nwere ka nwunye ya bụrụ ebe ọ ya egote baf wee na-awụ akwa dị detị ma ọ bụ chaa akpa wee na ahụ ya bụ akwa dị detị ma ọ bụ na ike adịrị ya nsụ ya asụ si mụ na ya nwere nnukwu jen kedu ebe bụla egwu ya jen sụọ akwa na washing machine na ọ bụrụ na ọ ya sị sụwuru ewute aka si mụ ọ bụrụ na ọ sụrụ akwa ma ọkpọ kpokọta ọnụ mmadụ anwụrụ nsị akpa ọ sị mụ mụ na enwunye ya anya na-abada ka ọma na-eri mụ ji wee kpọta na n'ọnwa ma bụ na uwe nwunye ya izi ka m jeketara ije ọ bụrụ na ọ bụrụ abada ka ọma n'ugwu nsị ya na-abada ka ọ sị m ehe ọ na m agara enye ya na ya wụ yọng man amụbulu m nsi bụ young man ọkwa m ọsị m nọ young man ka ya bụ kedu ka nwunye ya esizi na-ama abada everyday na ọ nara adị ọcha ọ nara edebe nwa ya ọcha ma ọ nara edebe bi ọcha ma ọ mara ewu ite nne ọ bụrụ ibe ka ya bụrụ wee nụbụ ya na ya mara n'ụdịla enwe ka ọ dị na ọ bụrụ ya ma n'ụdị ka ọ dị ya ghara anụ ya na ya pụrụ ya chee nọ mmadụ nwesị ya diko nya nwere nwayọ nwoke m nwere iwe shet pụrụ nwaanyị nde a kedu ihe mezi na ọkwa m na ọ bụrụ ebe ka etiri gị na ọbụloko omere gị n'iru osi m na o gbuo kedu ihe meli ịbụ nwaanyị ịnụrụ di ịmali na be gị na-emebi emebi maka ovu ive ma ọ bụ ibe na-abụ dị anya ọ wee dị gị ivele mkpọ nwaanyị ibe gị si anya nyere gị aka na ibe enwe dịkwana ụdị ịdụ ụdị dịko na marakwana ibe enwe eme nye gwakali gị maọbụ kụziere gị ka ihe eji mee ihe enwe mee ya ụdị mee ya ụdị ka ọ wee dị mma ịgba e nkịtị ọ na-emebi ibe gị ndị iji aka gị achụpụ di gị n'ezi maka na nebomabụ bụ ikpe anya ka sị gị na di egwu bụ ashawo na ọ na-anọrọ n'ụlọ mana mbọsị nwoke kpesaziri m na ọ na-ama abada na-elu deti na ọ mara okwu ite ewu tọọ ibere na agbawo n'iru evi mbọsị a bụ ka nwaanyị ji wee sị m mụ diko mmụ dịko mụ nyere ya aka ka ya marụ ka eji esi ibe na ya marụkwa na esi na ya na-eme nya agbacha mbọ niile ya agba ka ya wee sie ebe amụsi tii ọfụma na maka nye esi sichee na mmanụ ya nọ iche nwaanyị wee mepee ọnụ wee na-agwa m na ya na-eme nya techa ofe e, nsala nya nwale granat oil bịa ya n'ime ka mmanụ wee see n'elu egwe ọka iji emekene ka ị na-eme ibe a kedu ibe ị na-abịa sịlị ofe nsala bụ ofe a na ofe ose mmanụ oyibo bụ granọt mmanụ ọbịa mgba mgbameri ahụ ya bụ na ọ bụ na ihe kọrọ wee kụ ụtị akpụlọ kwuru n'ọnụ nwatọfụ ọ bụ na ogwuela akpa ya nara iwere ogwue na ọka adịala mana ọ bụ nọọsụ n'ihibe ka o tie wee kụzibelie ka eji esi nri kụzigideli e, kụzichielie ọ tekpuo obe nsala mbọsị ahụ nne iwuchasịa arụ ya gbaa pefum vicha ebie duo ezigbo bonshọt nwesịa nwaanyị nwekwu bonshọt na akpọsị m eh. iwe na-amasị abada dị gị iwe na-akọmplen gba nkịtị eri a onye ọkụ na-agbabi ọ na-achụ nta ọka ọ wee kpọọ die na fon nwoke m wee nata mgbe o ji wee tili m ọnụ ọzọ bụ ụtụtụ echi maka na ọ pụtara ozi ezi ọzọ ọbụna DNA nara emetie mma na-etie ibe na omegbuo nwunye mma ịbụ nwunye a nọ unu ji aka unu achụpụ di unu n'ezi nwoke mmadụ ruo na họteelụ bụ na-edozichara bedị ọbụma gbalịa bedị abụ pefum nke bụ onye bụ nwaanyị bi na be dị nwere iru ụmụ gị na be gị amaka ịdị bizi amaka ịgba mbọ ije ọrụ ya shed ọ wee na ị ụlọ ụtụtụ na ịyara edozi bedị ịnị nwoke m nata ka o zuo ike ọ bụla bedị ya sara yasa n'ụdị na ọ dị n'anyasị unu gbatọchara ya ka ọ ka dị isi ya dị edi onye dị edi ọ ya ejebe n'ebe na arụ ya ju oyi mana ọ bụrụ na ị na-eme ịpụta ụtụtụ i idozi ebe ga abụzi anya nwere efresha melu ebe niile arụ nwere ipefum pecha na bed ma ndị ọzọ ma di gị nata dị edio ọ bụrụ mmadụ ya ọ ya ụlọ ya mara mgbe o ji lara ụlọ ngị bụ onye bụ nwaanyị n'ihi na-eme ị na-agba mgbele ose maọbụ mgbele ogili ma mgbele azụ mgbele ife ọbụla ị na-agba anapụrọ gị ọ napụrọ gị ndozi onwe gị ọ napụrọ gị ngwa arụ gị ijecha ya nata na enwe n'ike ọgụgụ ya agụ gị na ihe enwere ọlụ nta wopu arụ gị nwa chọọ ọbụna ị nweregoro unit wee eh, malakwa ihe ejilarụla eh, iyilie eh, chọọ pefum gba ka ọ ya bụ dị gị ndị ekere ani ah, tia ah, ụtịlị metụta gị arụ ọnụ ezigbo isi ọ wee gụọ na ya agụ mmetụ nwunye aka ọ mgbe nwoke ndị eti tia ụtịlị ọbụna abụghị inwe elu na-esi isi n'ovu akụkụ oche gị iru n'ogu aja ya imetụzie ya aka ahụ ọ sị gị don't touch me again I'm very tired. maka gịnị ọ dọnụlụ ọbụna gị na-esi esi ọ bụrụ ụmụ nwoke niile ya gwa gị vaa ya gwarọ gị ọ bụrụ na ị mara awụ arụ na maọbụ na iji ncha awụ arụ n'ifili na ọ na awụpụrọ gị jee golu pusi soap enwere pusi soap ọ bụrụ mgbe ọbụla imechaa ebe a gidigidi gidigidi hit mekpuo gị ịnatakpu epu nya bụ ibe ebe ebe niile na-esi isi nwoke mmadụ ejene n'ezi nwa agbọghọ bụ nne abụrọba niile ji ọgwụ jide di gị maka ị na-asị enọ maka na nwatakịrị nwa agbọghọ na-eji ọgwụ wee ji ya mgbe ọbụla ọ na-eje mgbe ọbụla ọ na-eje o nwekwa ike o ji ha ọgwụ wee jide nọọ maka na nwatakịrị jegolu pusi soap 15 maọbụ ndị ọzọ wee wube arụ wukpuo sachasịa ya bụ ibe ọdịnit nwoke batazie ọ dị ya ka nya na na ana ndị nwa nwa gị ọ debere n'ụlọ ọ bụzịa na onwe ka o ji wee ị na-ekpo ebe niile na-ekpo ọ bụrụ imepe ya bụ ihe ọ bụgodị na ịgbara pefum agba ọdọ niile dị n'imụ na-eche nche esi ya agba n'ọsọ nwoke ahụ ya gbanarị gị ọ bụrụ na ọ nụkwasịrị gị nwaanyị gifrens ya eluche 20 gbado onwe gị anya gị bụ nwaanyị ị na-anụ onu m taa n'ịnwa na m enye unu ndụmọdụ a dịka ezigbo ada Igbo nwa bụ gochara nwa bara na ada Gloria ada Igbo ji eje ife adịmeti mmanwụ a na-akwa aka ka ụmụ nwaanyị anyị ghara ịnọkọta si na abụghị n'ezi nọọ maka na ị na-anụ ọgụ ị na-anụso nwatakịrị nwa awụ ọgụ ya ra alụgidi gị ka eji wee kụpịa gị ovu anya di gị na ị na-anụ ọgụ sirapụ echi niile ọ jebe ọzọ ọ bụrụkwanị nwatakịrị nwaanyị ka ị ya na-anụso ọgụ na ọdịghị ka ihe akaba arụ jide ịmala ihe abụ nwatakịrị abụ na-eme ịnara eme nwanne m merie sịrọ gị gbala ọtọ jebe n'ezi nọ mmadụ nwe ogodo ewu na-ata mana ịba a na-abịagidebe onwe gị ọmụma nwoke mbata na-ege anya ọ bụrụ mmadụ ya agwa apụ na ya bụ ndụmọdụ nwere unyu n'ụbọchị taa onye nke ọzọ mụ na ya balịtazi mbọsị a nwunye mmadụ okwu nwa n'aka isi obu n'isi wee na-esi amụrụ mma ọ na obu onye bụ isi emu ntu ọ bụrụ na ị nwere ego ya ma ịtọpịa tọsi anya tọsi anya kpolie n'aka sa anya mmiri kombu onye paakị anya paakị ọ bụ na ịtọsịpụ ya bụ isi saa anya mmiri nwere rọba gbakwunata ya ebuzi n'isi nwa mmụọ ntutu ụmụnso ọ na-esi isi ma ọ bụrụ na emete niile na-eme o mee two weeks ma weeks jee na salon sachapụnata ya isi o bu isi wee na-esi ndị na nata ezi na-ekpuchi aka n'imi ma ụmụ nwoke ma ụmụ nwaanyị olituru na taizidi manụ nọ n'iru was forced ikwu na isi nwaanyị nke esikazi ah. ntụdo onwe m mbụ ekwuru m okwu maka na ọnwa ahụ ibe m ịmara na ibe ibele ka ọ bụ ibe niile nwasosi atụ dị gị n'ụlọ maka na ọ nwere ike ọ bụrụ ụmụ nwoke niile nwere taịm nsị gị mee odele mee obiloko nke ị na-emeterozie anụ ụfọdụ n'ime unu bụ ọnụ unu na-akọ ọsị ya maka na agụ na agụ na-eke ọgụ kemgbe mana ị bụrụ onye maala ive ọ gwagodu gị ewuwo gị nwanne m merie na ibe abụ gwara gị na ive ọ bụrụ na a gwara gị nwoke niile gị gụọ eze gị ọnụ na-adị n'ọcha emezina ịnụ olu ya sọọ onwe gị enyi m nwaanyị nụrụ di mbọsi anụnwa ofu nwa okoromobu mgbe arọ nwaanyị wee yasara ma mgbe mbụ na di ya na-edu eje ibe edu eje agbamakwụkwọ ndị enyi ya dulie jee okeshọn dị iche iche nya ka ịmụtazi nwa na agwụ wee ya sọkọ mkpụ onye ọkwa ọza m nwale nwayọọ niile emebizikwa na-emebi kedu ihe ị na agbawala agbawa anyị ma na dị gị ji ego na bụ nya ka ihe ejilisi ibe niile n'ọnụ enweta nke wom ịfụ nke na wom ịfụ nke ọzọ wom maka na adịghị gị ji ego ị na-emebi onwe gị ichezu na o nwere ife nwoke afụrụ n'ime gị tupu ọ nụba gị anụba na o nwere ife ọ bụ nya ka ọ ji maka ya wee bịa ije a mgbe ị na-elizi ihe niile m, ị na-ekwuzi ndị ọkwụ gị nye gị advice si gị nwaanyị na-edogwara onwe gị anya isi aftrọl na ịnụwo dị." aftrọl na ịnụwo di mana ijirozi ile gị kalkuleti ụdị ide mgbe ị nụrụ di ahụ bụra na imenten chere mana ijide duo onwe gị aka nwa obele ọ bụrụ ya sakọzie onwe gị ihe atọkọzie onwe gị ụdịla agba ọ dị gị bụ onye na-alaiki ụmụ nwaanyị dị slim na ọ na-alaikiro ala ndị buru ibu iburu ogbe n'isiwo n'ihe na-eme wepụ mgbe abụ nna ọ chọrọ ndị ndị dị slim ọ na ike maka na ọ na-ewe gị anya ọ bụla ịpụrụwo n'ihe na-eme ịgbawo sheples maka na ọ bụrụ jim ka ị na-eme ma gị na-elekọta ihe niile gabela agabela maka na ịbụ big woman big madam ịta shawama ịta nkenwe ịta hot dog ịta ife niile a na-ata ata asị ha ọ ga-atana mana na ata wute uche gị akwana mmadụ nwe ogodo ewu na-ata onye ị na-elie gị enwere ife ọ na-ejele anya wee jee dute gị na be echi niile ọ bụ na ị na-enwu ọcha o wee nụba gị ọ na-ene anya na ọcha gị abụ na kama ọya na-eji nwonye njọ na-atawanye mmụọ ọya bụ onwe ebe ọ chọrọ iji ọsị gị nwaanyị ite akwa ka ịpụ ị na-asị ya na ụmụazị ọsị gị rapụ ụmụazị ya let's go na gị ka ọ na-anọ dị a na ụmụazị mana unu pụtazie unu enwela aka unu mebisie ife niile nwoke na-enezi onye dị islim ọ nụtara anya ọ bụna ọgbawariwo nke enwe mmekwatana ọ bụrụ na ịgbawari bụ na ịbịaziri dị chọbi ọ na ibuzili ibu nya bụ fat ọ chọwa onye dị islim ọzọ mgbe abụ ị pụrụwo ị na-adịrozi atraktiv ị na eliso oso nri na-ewezi ego abụ n'ihe ndị ọzọ na-eme obiloko na-eme obiligbo ma nga arapụ jebe jim na-edo onwe gị anya unu ejizina aka unu achụpụ di unu n'ụlọ unu etizina ụmụ nwoke anyị mana ọ nwere ike ime nwoke ọ wee nọ ya ofu ebe mana megodu nke ihe eme asị nwaanyị ka be gị wee dịgodu n'udo rapụzie na nwoke ahụ a na-agbaka n'ezi tirie na ekpele obu mbọsị ọ ya tee chenji ọ ya agbanwe ndị sụlụ oyibo si gị na chenjiz constantin emezinekwa mbọsị mara abada na-esi evuga vuga vuga a man over abada one week ọ na-esi emesị gị na adị gị a na-alarịrọ n'ụlọ or oh, you cannot sleep in, in that bed ọ oh, ya alarịnata n'ụlọ a until ibido na-eme ife kwesịrị ka ị na-eme asị nwaanyị ife ị kwesịrị ime agbazina gị ngana emezina ịdịzina tu relax e, after all na man wodi ụmụ nwoke a na-alaikiri ya mgbe ọbụla i mere e, after all anụwo m di ga-abụ ndị ọzọ ụmụazị anọ n'ile analụgide gị ahụ nya ụmụaka ha iwe bụrụ na na onye ahụ eji ha ọgwụ wee jide o nwere ike ọ telie n'ọbịa maka na ị mara ewu ite mgbe na ọ telie n'ọbịa nsogbu adịghọkwa na be gị maka na ọ enye gị ego nne ma oyi ya nri ahụ isi mgbe na ị na-anụ didi gị nara eli nri gị ma gị ma na agwọ nwoke dị ya mkpa ịbra na mara eji na ọ bụrụzi gị nọ n'elu ọ bụrụ na ị nwee sọs chalenji na ị mara eli nri mụọ na ịmara adresị mụọ na na-elu atịtị ọ bụ na ịmara ka ị ga-esi wee mịa kava arụ na anya na ndị ọkwụ gị mara onye nke mara esi nri n'imefa kpụọ ọnya n'ofu akụkụ nwaanyị maara ka ọ dị nwaanyị ibie ada kedu ka eji eme ụdịle nwa m ụdịle ka ọ wee dị nnọọ ọve nwa amarakwana m esi ọ na-abịakwana m arụ kedu ihe ọ na-adịzili gị ivele nkwue ma nke ma na ya bụ ive na-emebili gị ive na ịmara adreesị ịmara edozi onwe gị nwaanyị na-akpa isi aka ka dị mma n'anya ọ bụrụ iwu bụ nọ mgbe itinye ya atachment bulu ume he bụlụ bonstri ma ndị otu o wee bụ na ịmakịcha ọlụ ụwa niile mba ị nwere ike ịkpa isi aka n'ọma natural hair gị ịdị mma n'anya n'ukwukwuo nit obere akwa ahụ ị nwere ọ bụrụ iwu bụ n'ọhịa n'ọhịa abụ akwa 40 something sụchapụ ya ọcha wuo arụ yiri ibe abụ bụ chalenji gị na be gị eh, ịma na ive eh, na ịmara ya eme kava arụ ndị oyibo soro ya sị na a problem shared is a problem solved kava arụ kpasalie onye ịma na eme eh, ka ọ kụziere gị ka esi eme daalụ nụrụ nne ụmụ oh, nwaanyị ka m bie n'okwu na n'ọnwa mana okwu m nwa achọrọ m kwunu jiri ya mụta ibere nne ee eh? biko ị ga-esi okwu ma n'ụbọchị taa shie ya elu m dis vidio ka ụmụ nwaanyị ndị ọzọ nweta ya ụnọ n'ụlọ ọnụ n'ezi ọkachasị ụmụ nwaanyị ndị igbo anyị ee eh? biko na ọkwa na ife megburu mma nwekwana chọrọ ka nke emebie mana ndị be anyị na-atụ ilu wee sị na ịkpọ ọbịa gị mkpọkọlọ gbata obi ga-eweli egwuregwu unu ejizi n'aka unu etufu ihe unu nwere ee eh? daalụ rie nne ụra na ndị Igbo unu echefukwana anyị ka nọ n'Igbo Gist ee anyị ka nọ na nkọlịta akụkọ ka anyị na-akọrọ unu ọkwa ya unu si anyị na ekwulu unu anyị ka na-ekwukwala unu ee ofu mmụọ ofu onye unu maalụ gocharacha na ọbara na oyi ee adaọma bara niile ọmụmụ na ọ bụrụ anyị daalụ nne ndị be anyị ọ ya unu na mma ee daalụ na ọvọ ka anyị na-agọ nya maalụ unu mma mmụọ Igbo